Cosa hai raccolto Stefano? Con la spesa un po' di carta, un po' di alluminio, un po' di plastica, il vetro l'abbiamo già portato di là, parecchi, parecchi sacchi della spesa. E tu Maurizio invece cosa? Guarda, ho trovato anche della pittura, penso che sia stata utilizzata per l'ultima festa del boschetto organizzata a Natale. Ok, vediamo. E poi qua abbiamo un po' di plastica di qualsiasi tipo, okay. ho anche un pennello nuovo. Eh. Ok, oggi smaltiamo pure questo. Dai, leviamo sta siringa. Dai presa? Sì. Ok, vai, chiudi il guanto, faccia il nodo. Madonna ah, quanta robaccia. Guarda che perdita. Comunque il pronto intervento dell'Idri è stato chiamato una bottiglia di champagne. Che altro c'è? Che sorprese abbiamo? Buste, carte. Stai solo attento quando prendi perché se c'era una siringa ne potresti trovare un'altra. Ma sarà senza ago. soltanto la plastica. Plastica? Sì. Solo plastiche. Plastiche affini. Vediamo un attimo. Ricchi Cotillon. Questo è tutto nel parco, perché, tutto. ma perché non ci sono i cestini? No. Neanche uno? No. Cosa hai raccolto? Carta. Carta, vedere. Tanta, tanta carta, soprattutto tanti manifesti politici. Siamo un virus che contagiamo la gente a fare. Sì, ma però l'acqua esce continua, se io le... No, eh, vedi poi a posto che stanno nell'acqua. Devo cambiare questo pezzo. la questo è vetro no? lattine ok perfetto tutta questa roba stava tutta al pacchetto a oh, Florida ci hanno detto che era bonificata questi sono tutti fuochi d'artificio ciao